Omdat je dat ijsel toch altijd doet. Omdat je altijd je intro vergeet. <laughs> Ja, maar als ik mijn intro vergeet, doe ik het gewoon helemaal niet. <laughs> maar ik viel wel. Dus... <laughs> What's up everybody, welcome back to My Limits. Um, if you're new here, my name is Kim and I'm here with the girlies. And we're going to the Japanese Light Festival. Food and Light Festival. Oh yeah, Food and Light Festival. Wat, waarom zit mijn haar niet? Waarom zit mijn haar niet? Ik heb gisteren geverfd. Uh, ik weet niet, heb je dat gezien? Nou, dat valt echt mee. suikerspin. IJs. En suikerspin. ik ben echt wel de niet Kijk, als ik, als ik mijn camera op ooghoogte haal verdwijnt Merel. Merel, waar ben je? Ik ben hier achter. Waar? <laughs> Kim. Hey Kim, leg eens uit wat je aan het doen was. Making out of my... Ik wil zeggen sugar spin. Uh, eh, cotton candy. Mm. Ja,